tubanirizako abali ku online medias uganda e, online medias uganda omukutu kwoli olunaku luno olunaku lwa mukaaga ah, tuyingiddewo namawulire ag'enjawulo ah, naye nga tusookera neno mu uganda twabagamba nti a, ah, mu uganda nti uganda yeridde empanga so kiba kitegeeza nti tusookera mu uganda uh, netuso, uh, then netulyoka tweyuna uh, amawanga agatwetolodde east africa uh, africa yonna saako n'ensi yonna oba gyenaye olunaku lwaleero amawere ge tuyina uh, agasaanikidde ennyo uganda ge gayitibwa agakiwamba bantu e, agayitibwa agakiwamba bantu kiwamba bantu noono akomyewo yaliwo mu lukumi lwenda kinana mu esatu mu mulembe gw'obote ah, bwe baayinanga panda gaali baayinangawo panda gaali eh, mu mulembe guli ogwa ogwobote ogwayaliko pulezidenti wa uganda uh, ah, militon uh, ah, obote ogwa, ogwa panda gaali naye ennaku zino uh, ku mulembe gwa yoseri uh, tibuhabulwa uh, museveni uh, tuyinawo enkola ya droni <laughs> kati bannauganda bebuuza ddala Ah, ebyaliwo mu 1983 ate bizeemu mu 221 ngaokulonda ah, bakakukuba emabega so uh, mu nsonga eyo uh, museveni awadde ebiragiro musanvu kubakwatibwa museveni awadde ebiragiro musanvu leero azze ng'aliko n'akamansuka ee eh, kubanga alaba abantu uh, alaba gavumenti eyagala e, kugwa ate abantu bakola biki abantu abangi bawambibwa drone zisimanya biki ate batwalibwa mu bifo ebitannaba kutegeerekeka wa gye babakola ki gye babatwala museveni asikaganye bofiisa bamagye uh, ah, ne poliisi mu lukiiko lw'ebyokwerinda era uh, abawunzisa abawadde ebiragiro musanvu ku bantu abakwatibwa olukiiko luno olukubiriziddwa museveni mu bukulu bwe ng'omudumizi w'amagye ag'oku ntikko lyetabiddwamu abakulira ebitongole byebyokwerinda mu magye ne poliisi era nga muno mwabaddemu abakulira ebitongole bya cmi sfc ne jat ebiri wansi w'amagye crime intelligence kiri wansi wa poliisi ne yiso abalala kuliko abaddumizi uh, omuddumizi w'eggye ayitibwa general david mhose lieutenant general proscovia narweiso omuwabuzi wa pulezidenti ku byamagye akulira bambega mu poliisi oyo ye mukyala amanyiddwa nga grace acro omumyuka w'omuddumizi wa poliisi uh, major general paul okech oba oyo yeeyita deliono uh, yeeyita deline of mogadishu oyo amyuka amyuka oli amyuka amyuka oyo omusajja amuyita ocyola amyuka ocyola olukiiko luno lwabaddemu ne jeje odong uh, nomumyuka um, we obiga kaniya omwogezi wa gavumenti ofuna opondo yakakasiza nti, nti pulezidenti yasinkaganye abadumira ebitongole byebyokwerinda akawungezi kolwokuna mu maka goba pulezidenti enakasero era yabategezeza ku nsonga nkulu okuli okukwatibwa kw'abantu n'obumenyi no, no bw'amateeka n'ensonga ez'ebyokwerinda n'obutebenkevu ebimu ku bitongole ebyo bizze byogerwako nti byebiri emabega w'okukwata abantu ne basibira mu nfe abatamanyiddwa ekireese obunkenke mu ggwanga nga famire ez'enjawulo zirumiriza nti abantu baabwe bawambibwa ne babuzibwawo nga nebyebakwatako tebimanyiddwa mm, twengeddeyo maaso abamu abawambibwa basobodde okuzuuka naye nga basangiddwa nga batulugunyiziddwa nnyo embeera eno yeyongedde okwewanisa abantu emitima Jeje Odongo bwe yasomedde Parliament Report eraga nti abantu ana mu bana abagambibwa nti baawambibwa. Mm, bamanyiko kumi na basatu bokka abaatwaliddwa mu kkooti naye abantu asatu mu omu tebamanyi gye bali era nti bali mu kunoonyereza wa abantu abo abantu abo asatu mu omu gye bali. abantu naddala mu disitulikiti okuli mpigi ah, mukono kampala wakiso mitiyana masaka luweero kyotera ne disitulikiti endala bazze beemulugunya ku bantu abajjira abajjira mu ngoye za leeya nga balina emmundu ne bakwata abantu ne babateeka mu mmotoka ezakazibwako drooni ne babasibira mu bifo ebitamanyikiddwa jjukira uh, district sezo zetwagedeko district okuli mpigi mukono kampala wakiso mitiana masaka luwero kyotera zonna district za buganda zonna disitulikiti za buganda kati twebuuza lwaki ddala bano abawambibwa bawambibwa mu disitulikiti zinene ezikola buganda lwaki tebagende oba eggulu ekiti gumu apaaki lira kabera maido kabon zonna disitulikit ziryo naye lwaki abasinga okuwambibwa ennaku zino uh, bali mu disitulikiti zino eno ezikola amasekati ga buganda mm -hmm. tuyongeddwe maaso ebyabadde mu lukiiko lwa museveni n'abasirikale kati twongedde okubasenserera nti bino byetugenda obasomera byebyabadde mu lukiiko uh, museveni lwe yatuzizza n'abo abakwatibwako ensonga z'ebyokwerinda omuli uh, general david mhos omuli major general rais prescovia omuli uh, general jeje odong omuli grace akulo akulira bambega omuli ne geno rakech eh, ayitibwa the man of mugadishu um, abadde mu lukiiko ensonda za byokwerinda zategeezeza online media nti mu lukiiko luno abakulira poliisi n'amagye basoose kuwa lipoota ku byokwerinda mu butebenkevu mu ggwanga era oluvannyuma pulezidenti n'ayongera okubeebaza olw'okunyweza ebyokwerinda naddala mu kiseera ky'okulonda n'okukakasa nti tewabeerawo obwegugungu nga kalulu kawedde ensonga eyasinze okutwala obudde obungi yabantu abakwatibwa ate aba famire zaabwe nabategeeza nti nti abantu abo bali mu mikono mituufu egyoebyokwerinda omu ku beetabe mu lukiiko we yategeezezza online medias uganda kigambibwa nti omu ku baofiisa yagezezaako okunyonyola nti abamu ku bantu abakwatibwa bamutawaana nnyo era nga basobola okussaawo embeera eyakajagalalo akayinza okuvamu obulabu obunene era nti abo be bakwatibwa ekiro so ge omuntu owaaba nga yakwatibwa kiro nga teyakwatibwa misana mulina okukimanya nti omu omu eyabadde mu nsonda zesika yagambye nti nno oba omu omujasomi yagambye nti abo babulabe nnyo tibo tebayinza kukwatibwa budde bwa misana nti bo webakwata obudde obwemisana abantu bayinza okwegugunga ebintu byabantu biyinza okwonooneka so abo abakwatibwa obudde bwekiro ndooza mutegedde lwaki gwe omuntu owaba yabuzibwawo mu budde bwekiro eh, gwemanya nti nno gweoyo omuntu yali wabulabe nnyo yali asobola okuviirako obutabanguko muki mu ggwanga naye waba yakwatibwa misana manya nti oyo waali wali safe oba bamutwala oba ne bamukooti nebamuwozesa biki biki ebyenjawulo ebyo naye ye agambye nti abantu abakati bekiro baba bamutawaana nnyo ofiisi ono yagezeza yagaseko nti abantu ab'ekiko ekyo baateekebwa mu mmotoka ne babajja mu bitundu gye baba babakwatidde okwewala obujagalalo obusobola okukolebwa naddala ku poliisi ey'ekitundu ekyo Eh, ng'abalinako akakwate bagezaako kubajja mu mikono egya poliisi kyokka olukiiko lwawabudde nti ne bwe wabeerawo embeera ey'okwekengera obujagalalo nga buva ku by'okukwata omuntu abaserikale ababa bakutte omuntu kibakakatako okutegeeza poliisi eriranyeewo okusobola okunyonyola abantu b'omuntu oyo kuki ekyamukwasiza mm, n'okumanya wa omuntu waabwe gye bagenda okumutwala bayongedde n'okutulungamya kyabantu abamu ku ofiisa nibategeeza nti abakwatibwa abamu eh, balwanyisa abasirikale era ah, mukuba kakkanya ne bamaliriza nga bafunye ebisago ee eh, oyo agezaako okunnyonnyola nti oyo yenalina gwe mulaba ngaafunye ebisago ebyamaanyi ku mubiri gwe ah, gwonna ku magulu wa ku mutwe ku lubuto mulina okimanya nti oyo yali wabulaba ennyo nga yali yaresistinga okumukwata ah, n'agezaako okulwana abasirikale ne bagezaako ne bamugamba aa ah, nedda mukulu naffe tugenda kwekolerako ng'obuyinza ebulagira simanyi oba obuyinza byo tebulagira nti omuntu gweoba ogenda okukwata mukube sikitegeera naye bwebabwetebwe bugamba eh, katugenderaawo munnange naye nga ffe tubagamba uh, tuzze kubasosotolera buli kimu uh, tuli ku pulezidenti museveni abadde ebiragiro musanvu ku bantu abakwatibwa ensangi zino uh, oba mu drooni nemubitongole ebyokwerinda muli cmi omuli iso n'ebitongole ebirala mm-hmm, tweyongedde mu maaso pulezidenti Eh, yajjukiza abaofiisa nti si nkola ya nrm okukwata abantu ne batwalibwa nga famire zaabwe tezitegezeddwa wa gye bali ekirala si nkola ya nrm era takkiriziganya na kitongole kya byakerinda kutulugunya bakwatiddwa okuboogeza waliwo amakubo amalala mangi agayinza okukozesebwa bambega oba abamagye okwogeza abazzi b'emisango nga babatulugunyiziddwa pulezidenti <clears throat> museveni agamba nti emyaka asatu mu etaano gye baakabeera mu buyinza ye nga ye akiraba nti si nkola ya nrm okutulugunya omuntu aba nga bamwagalamu okwogera amazima ye agamba nti waliwo enkola nyingi nnyo omuntu zayinza okuyitamu okumutegeeza amazima so si kumukwata ate nemutandika okumukubakuba nemutandika okumusikasika ebijozijozi bye emutandika okumutekako ate wemugira nebavayo nebagamba ebintu bingi nyo nmubimanyi ebizo ebibeerawo nga bagezako okukwata abantu bamwe abo olukiiko lwategezeza bwe waliwo abakyamu okuli abazzi b'emisango abaakwatibwa kyokka ne bakozesa embeera eriwo okulaga nti baawambiddwa lwa byabufuzi kwe kusemba pulezidenti ayogere eri eggwanga amangu ddala ku mbeera ey'ebyokwerinda nzijjukire mabegako awo uh, omwami bamuyita omwogezi wa e, omwogezi wa nali muno omwogezi wa uganda oyo uh, ofono pondo yavaayo n'agamba nti no abantu bemulaba abantu abamu ababeera bamisinze abamu tebalina rent Uh, abamu yayogera kale ngaebintu byolusagosaago abamu balina family uh, affairs ewaabwe ensonga olwaki abamu baddukayo tebaliiyo so naye simanyi oba uh, ofuna oponda ebimu oba byogera ngaoba alowooza bannayuganda tebategeera oba bawuddisa buwuddisa sitegeera kubana tosavayo nogamba nti abantu abamu abazze bawambibwa nti abamu baba badduse buddusi waka nga batya okusasula renti eri, eri balandiroads nti abamu batya abamu baba tebalina mmere nebadduka kubagala baabe kale ebintu ngaebyo byolusagosaago naffe tubagamba ekintu kimu nti ekiwamba abantu kyazzeemu ekyalo mu 1983 mulembe gwa uh, apollo militon obote nga biseera bya apollo milton bote twakiyitanga panda gaali e, nayekatoba tukiyita drone gaali sikitegeera katugenderawo ebiragiro bya president kati byetuliko president museveni yawadde ebiragiro musanvu n'alagira bisibwe mwangu mu nkola ekisooka okuyimiriza emmotoka zonna ezitaliiko namba obutaddamu kwenyigira mu kukwata abantu kubanga ekyo kireetawo omuwaatwa omu ogw'abamenyi b'amateeka okusobola okukozesa embeera y'emu okutuusa obulabe ku bantu eyensonga sima ba mugitegedde so kati gwe woolabira nti eh, nti zino emmotoka zino ziddooni simaa zibakuntumye terina namba puleeti sina dooni zokka nemmotoka ya poliisi eba terina namba puleeti ekyo pulezidenti museveni agambye nedda teri kuddamu kukwata muntu yenna yenna yenna yenna ngaemmotoka eyo emukimye terinaako namba puleeti kubanga abantu beebuuza kati banaaba bakwata banaaba bakwata baawa mm -hmm. ensonga yokubiri okakasa nti mukukwata omuntu yenna abaserikale beyanjula era oluvanyuma nebategeeza ne poliisi eriranyewo nti bebatutte omuntu oyo nejebamututte kiyambe okujjawo okwemulugunya okuliwo nti abantu bawambibwa ekitegera ekintu ekyo ekyo ekintu ekyo tekibaddeewo emabegakaawo nti oli newaba bazze mumukwata aa kasabatekawo ka drone kaabwe nga bamunyiga empamyo nga bamukwata nga bamutwala mu kifo e, e, ekyekusifu bo nga webagamba naye president museveni agambye nedda wemba nga muzize okukwata omuntu abeewaabwe mbagambe nti ono gundi nti oba ono Uh, ono musisi uh, tumututte lwansonga wesine weziti uh, yayogera ku gavumenti oba yalya mu nsi yolukwe naye wetumujja wano eno tumutwala kireka okitegeera president museveni agambye nti ekyo kisobozese aba famire eyo mwemuba mumugye ah, okusobola okumanya nti eyo omuntu waaba ono awewatyo ah, ne wewatyo waali ali mu kifo bwekiti ali mu mbeera bweti eh, kijjewo obuli obukubagano bubaddewo nti abantu bawambibwa ah, ne bateekewa mu safe houses ez'enjawulo naye nga tebamanyikiddwa wa gye bali ensonga endala eyokusatu okakasa nti fayiro ku muntu abeera akwatiddwa etegekebwa mwangu omuntu oyo n'atwalibwa mu kkooti n'atandika okuwozesebwa eyo ensonga eyokusatu ku biragiro pulezidenti museveni uh, byavuddeyo n'atangaza ku bantu abakwatibwa oba akwatibwa duroni oba gwe bakusanzaawo oli ku dduuka lyo ne bakujimba tuli ku nsonga yakusatu ensonga yokusatu agambye nti fayiro y'omuntu oyo erina okutegekebwa mu bunambiro naye tulaba Ah, mu biseera ebiriwo kati nti omuntu asobola okumalamu mu buduukulu ah, more than 48 hours ah, naye nga kugundi ya okusinziira ku constitution egamba nti omuntu omuntu after 48 hours ayina mbalina omutwala mu kooti nawozesebwa nawera enemba n'omusango ogwo we bakizuula nti nno gumusinze its fine nga bamusiba naye bamuzuula nti nno tegumusinze e nga bamuleka nga bamuta naye osanga ennaku zino nti omuntu abeera mu kaduukulu ka poliisi oba mu kaduukulu k'amagye ne bamusiba oba almost two weeks naye nga tagendangako mu kooti kumuwozesa oba bamukwata musango kinedda ekyo pulezidenti museveni agambye nti omuntu yenna yenna yenna akwatibwa akwatibwa fayiro yeetegekebe mangu mumutwalewa mu kooti tugenze ku nsonga eyokuna ensonga eyokuna okwewala okutulugunya abantu mu kugezaako okubajjamu obujulizi kubanga n'obujulizi obufuniddwa nga buvudde mu kutulugunya kooti tebubala eh, kati mwe polisi temuwozeeyo nemubeereeyo nemugamba nti omuntu ono ah, nti oba musisi david tumukutte ah, tugezeeko mutulugunya tumukube kube tumale tumusuule sima musefuafuzezi zaffe mulimba muswadde wemunagezaako okumutwala eh, kooti kooti era mukimanyiyo tekiriza tekkiriza muntu oyo gwe baba bakubyekubi ate aveeyo yeewozeeko aa kooti era ejja bigwabwe so president museveni abagambye nti mwe mwena mwenna abakwata abantu simanya cmi simanya iso simanya biki byonna byonna byonna byonna abagambye nti noomuntu oyo bemukwata temumukuba temumukuba kubanga yemumukuba muba mwetyabidde akabasa mweba mwetyabidde akabasa tweyongeddeyo ku nsonga yokutaano ensonga yokutaano egamba okukola okunoonyereza okuzuula abantu bonna abagambibwa nti bawambibwa okumanya gye bakuumirwa okwewala bannakigwanyizi abasobola okukozesa embeera y'emu ne bawamba abantu ne babatuusako obulabe oba okubajjamu ensimbi nga beefula ab'ebyokwerinda kyo kyenabadde mbagamba wali nti purezidenti museveni avuddeyo n'abagamba nti nno abantu wemba mubakutte mugambe famire zaabwe nti e abannange tukutte mu si david oba mu si yoweri nti ali wano eno ekireka oba aliwa oba aliwa nene naggulu oba aliwa nene kawembe ku police station abantu bali eri abamuvunanyizibwako baleme okubeerawo ngaemitima gibeetundugga bagamba oba omuntu yalagawa oba kiki oba alya mmere ki oba bamusiba oba bamukola biki so president museveni avuddeyo n'agamba nti mwemwenamwenamwena abakwata abantu mufube okulaba nga mwekenneenye nnyo mwemba mumukutte nga mumutadde mu kifo ekyo kyemba mumutaddemu nga mwagala okumugyamu amazima muveeyo ah, mukole oba press conference mugambe nti abantu webatiti tulina musi david ah, tulina kawadwa patrick tulina nagadi ababirye tulina namusoke brenda tulina najitayoweri mubagambe nti abantu webatinebati betulina ah, ffe tubalina era bali bati nebe bati era bali mu mbeera nnungi ate kisobozese n'abantu abo kisobozese n'abafamiry yaabwe okubalabako kisobozese n'abantu bafamiry yaabwe okubalabako tweyongedde ku nsonga ey'omukaaga ensonga ey'omukwaga okukwata abasirikale bonna abazuuliddwa nga bakozesa embeera eno okukwata abantu abatalina misango n'abatulugunya n'ekigendererwa ekyokubajjamu ensimbi yalagidde abasirikale abakozesa ebikwekweto ebikolebwa okunoonyereza kyabwe bakwatibwe bagattibwe kubasooka okukwatibwa era bavunaanibwe nti waliwo abasirikale abamu abagufudde omugano eh, bagufudde omugano nti balaba ekiriwo kibakozesa balaba ekiriwo nti kati ekiriwo kyakuwamba abantu oli naveeri nakuwamba natiisatiisa abafamire ye naye nga ye ekigendererwa kyayagala kujjamu sente so purezidenti yoweri kaguta museveni ekyakiwakanyiza nagamba ekyo takyagala nti era omusirikale aba avuddeyo nagamba nti no Ah, gwe baba bazudde nti yakwata omuntu ngaate omuntu oyo talina musango eh, ajja kubavunaanibwa eh, kubanga abasirikale abangi bagezaako gamba nti bo ne baba beekoya akasente kaabwe beeyiya akasente kaabwe so ensonga eyomusanvu ah, president museveni ah, gyatadde gyatadde ku bantu abakwatibwa agambye nti okukola okunoonyereza bawandiike amannya g'abantu bonna abaakwatibwa ensonga ezaabakwasa na ku ddaala ki ensonga zaabwe kwe ziri lipoota eno ejja kwanjula mu lukiiko olunaddako yategeezeza nti museveni yawadde ennaku ttaano okuba nga lipoota ewedde pulezidenti asuubira okwogerako leero ku lwomukaaga eh, ku lwomukaaga leero ngaennaku z'omwezi 13 februari 21 ku nsonga ekiwamba abantu ku nsonga y'okukwata abantu ku nsonga y'okukwata bannauganda so president museveni asuubira okugerako leero era bannaye mutege amatu wano kononi medias uganda tugenda kuba tubamuwa live e, mumanye nti president biki byayogedde e, abantu bonaonaona be bawamba mu drones waliwo omusajja omu ali eyo kansa yosi 5 uh, ah, side zeyo naye bamukwata uh, bamusanga ku masitowa saawa bbiri ez'ekiro naye ne bamukwata so president museveni agenda kuba ayogerako uh, leero uh, leero olwomukaaga eri bannayuganda so ku nsonga ey'ebyokwerinda ekiwamba abantu kifuuse kiwamba abantu panda gaali afuuse panda gaali duni gaali afuuse duni gaali e, tuyanza nyo kwekumira kono ne media Uganda mugende maso no subscribinga uh, wali wa wakada au ka notification mkanyigeko e, gwengobera <laughs> e, be the first to know e, gunya fije tugama be the first to know e.